Hmm, qué ricura, qué sabrosura. Despertarte sin preocupaciones, sin ningún mensaje que responder. Sin nadie que te vaya gritando por el teléfono. ¿Por qué no me contestaste ayer que te llamé a las 3 de la mañana? Jovencita, ni tu madre te contestaría a esa hora qué delicia poder ir donde tú quieras, a la hora que quieras, sin tener que pedir permiso a nadie. O esperar a la señorita a que se vista y maquille para ir al súper de la esquina. Qué bueno es no ser chofer de nadie y llevar a la princesita en su carruaje personal, arriesgando la vida cruzando la ciudad a medianoche. Oiga, amigo. ¡Ey, se le cayó su mofle! ¿Y aún así se ha regañado por haber visto a la camarera sabrosona? <laughs> Ah, pero qué bonito es poder ver a quien tú quieras. Oh, sí. ¿Qué pecado hay en admirar la belleza femenina descaradamente? Los solteros jamás nos preocupamos por el 14 de febrero. 14 de febrero. Una fecha terrorífica en que todos los hombres enamorados se rompen las neuronas para buscar el regalo perfecto. Mientras, nosotros nos desparramamos en el sillón rascando nuestras hermosas panzas, viendo películas y comiendo chatarra. Por cierto, en China existe un día del soltero, en el cual los hombres afortunados sin pareja gozamos de ofertones para poder comprarnos lo que se nos dé la gana. Y claro, podemos salir con cualquier mujer que queramos sin tener que ser un esclavo. Porque es una sabrosura poder ver tu cartera llena de billetes. Dulces billetes que no tienes que gastar en caprichos para impresionar a una chica. Amor, sabes que odio las rosas rojas. Hija de... Claro, los enamorados gustan de conquistar a las mujeres. Ah, aunque al final, cuando te abandonan, Nadie te regresa lo que invertiste. El celular que le regalaste, las mil flores que le compraste, ni los montones de litros de gasolina que desperdiciaste para llevarla a su casa. Pero tranquilo, ahora no tienes que soportar a nadie. Tenerse a uno mismo es lo más sabroso del mundo, porque al final del día puedes dormir tranquilo, sabiendo que no tienes que tener la responsabilidad de hacer feliz a nadie más que a ti. Me lleva. Por un momento soñé que era soltero.